سيج احبسيهم وسأقضي عليهم أنا تماما كما تدربنا Sage, can you make your wall in the mid? here. هنا هنا احتاج مساعده Sage, can you place in the next round here the wall? تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده This one's got like هنا احذروا هنا رصد عدو في بي Iron Jet, come from behind. Hey Omen, we got A, okay? يجب أن نصمت أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقى عدو واحد مرة أخرى يا أومن <laughs> كم مرة سمعت هذه الجملة؟ أعيد التلقيم سأنتزع النور من أعينهم هنا احذروا رصد عدو في الوسط توقف عن المراقبة Sage, can you chat? واحد سقطت السبايك في الوسط نعم هنا أراقب هنا تبقت ثلاثون ثانية المطاردة احذروا روسي عدو في إيه؟ أحتاج مساعدة رصد عدو في الوسط في full. Use short. أعطيهم أشلاء اخترعت السبايك مات أحدهم أوه. تبقى عدو واحد Hey there, he's camping there, he's camping there. Chill, oh man, chill. سلاح هنا أراقبهما له قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا سبايك في الوسط آخر لاعب باق السمو ترتفع سقط الجدار السام كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ عليكم الهرب لن يموت حلفائي ثلاثون ثانية تبقت عشر ثواني تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي هنا سأتولى هذا سقطت للسبايك في الوسط تبقى عدو واحد الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر فلنشق صفوفهم سقطت السبايك في اي اختفي هنا زرعت السبايك عدو واحد أعيد تلقيني سأجعل الدخان يعميهم سقطت ال Spike في بي رصدت في B تبقى عدو واحد آخر لاعب باق 105 uh, on أعرف أين أنتم تحديداً. آخر جولة قبل التبديل استخدموا كل ما تملكون سنخسر المال على أي حال زرعت السبايك رصد عدو في بي آخر لاعب باقي No, no, no, go there. Don't go there. تبقى عدو واحد تبديل الجبهات بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعد عن لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة هنا ظلال متحركة هنا أعيد التلقيم ظلال متحركة لأجلك Thanks, Edge. Nice. التلقيم أعيد التلقيم يا لها أعيد التلقيم سقطت حامل ال Spike لدينا سقطت ال Spike في B لاعب باق تبقى عدو واحد أداء رائع هذا سهل كم هو جميل أن تعود أحاسيس الشباب إلى المرء سأدخر أحسنت صنعا يا جد Sage? Can I have my ghost? سأريك معنى الخوف يا أومن تم نشر الساتر تم آه. نشر الساتر لا توجد شحنات أعيد التلقيح. أطلب البصر التعطيل وقت الاستسلام سلب البصر أوه يا عزيزتي رسل عن واجبي أعيد I fixed it. I think uh, they come from behind. تبقت ثلاثون ثانية But Omen. أعيد التلقيم Agency. You must rush. أعيد التلقيم تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان Hey, you must, You have you to must play place spike the spike. Play Sage. Quick, quick, quick, quick, quick, Hey, quick. I, I, I must Han go förlorar. now. Braucht zu lange. Sage. Uh, what the fuck was it? أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب هنا Oh my god, Sa- Sage. But it's okay, but it's okay, nobody's perfect. But Phoebe is perfect. Can you hear me, Sage? Sage, hello? Let's switch this sat. Go, Sage. I'm camping here. Please go. I switched side. سوف أسترد ما يخصني سلاح هنا كيان واحد نحن لسبايك لدينا سقطت لسبايك في B. هنا هذا خطأك تبقى عدو واحد ال Spike بحوزتي ازرعوا لسبايك أعيد التلقيم نقطة الفوز أعرف كيف ينتهي هذا Omen, can you smoke? It was nice, Omen. واحد لا معطى للطريق أعيد التلقيم رصد عدو في B. أعيد التلقيم Place the Spike, please, Sage. Kitty guys, yeah!